Kuvakäsikirjoituksen tekeminen on helppo tapa saada asiakkaat mukaan ja kertomaan omista fiiliksistään. Tätä voi käyttää esimerkiksi haastattelun tai työpajan alussa, pyytää jokaista piirtämään tämmöinen muutaman ruudun sarjakuva siitä omasta palvelukokemuksesta tai, tai asiakaskokemuksesta. Kuten tästä esimerkistä huomaa, niin tässä ei tarvi osata piirtää, vaan tärkein on viestiä kevyellä ja, ja aika nopealla tavalla niistä tärkeimmistä asioista. Esimerkissä esimerkiksi tässä on tämmöisen vanhemman rouvan kanssa keskustelu siitä, että miten hän kokee digitalisoitumisen ja, ja palveluiden muuttumisen tuonne sähköiseen maailmaan. Hän haluaisi vähän enemmän henkilökohtaista palvelua. Kännykän ruutu on vähän pieni, siitä ei tekstistä ei oikein meinaa vanhoilla silmillä nähdä, kädetkin ehkä vähän tärisee, jolloin näppälö on vaikeeta. Ja, ja tämmöisiä asioita tässä tulee esille. Ja näitä voi sitten haastattelun edetessä niin lähteä syventämään ja, ja keskustelemaan tarkemmin, mutta tällä pääsee kivasti ja helposti ja mukavasti liikenteeseen.